دل میں اس قدر محبت ہے ان کے لیے کہ سوئے تو خواب ان کے کہ جاگے تو خیال ان کے